A gente está aqui na terceira edição do Linux FBR. São dois dias de palestras, de happy hour, de momentos onde a gente pode interagir com a comunidade. E é bem legal ter a oportunidade de trazer, de ver uma conferência assim um pouco mais técnica no Brasil. Que ele seja uma porta de entrada para todo mundo que quer ingressar na área e trabalhar com open source. O mais rico foi eu poder conhecer pessoas que eu admiro da área e poder trocar ideia tanto no coffee break quanto nos happy hours. É um lugar que você vem, você vê aquelas pessoas falando sobre o que elas fazem e de um jeito tão apaixonado, assim, que, que você meio que pega um pouco pra você. E aí você fica, nossa, eu também quero fazer isso. É ter um lugar mais próximo, tipo, da gente aqui, que traga pessoas de fora, que traga a comunidade internacional para construir junto. O evento tem crescido a cada ano e vai se tornar uma referência, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro.